creative design ni moja industry ambayo ina nafasi kubwa sana ya kufanya wewe uweze kutengeneza pesa kwa sasa. Huwa napokea very funny na interesting question kutoka kwa wanafunzi wangu kuhusiana na kwamba je, nitawezaje kutengeneza kipato kama unataka nijifunze haya mambo ambayo unanieleza siku ya leo. Leo nataka tuzungumze kuhusiana na source of income ambazo zinaweza ukazitengeneza kutokana na masuala ya creative design. Naitwa Joel Kadaga. Mimi ni creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii, usisahau kusubscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video huwa unapewa taarifa na kuja kujifunza masuala yote yanayohusiana na creative. Of course naulizwa sana na wanafunzi ambao hasa wanaoanza, na kama nilivyosema kwamba mimi nafundisha watu wa umri tofauti tofauti, nafundisha watu ambao ni wazee nafundisha vijana kwa wingi, lakini pia kuna wale ambao wanaenda kwenye umri wa ujana, kwa maana ni watoto, so wanakuwa wanauliza, na wengine ni vijana kabisa, kwa sababu ya kuto kufahamu masuala ya teknolojia na swala la internet kwa ujumla. Watu wengi hawana uelewa mkubwa wa masuala ya teknoloji katika nchi yetu, so ni changamoto kubwa. Hata wanafunzi nao wafundisha, kuna wakati mimi nafundisha masuala ya design lakini inabidi uanze kumfundisha mtu namna ya kutumia simu yake vizuri kwenye internet, namna gani ya kutumia kompyuta yake. Kwao unakuta kuna changamoto kubwa, lakini believe me or not, tunaenda tunabadilika na tunaenda tunakuwa, watu wengi wanaenda wanabadilika kwa kiasi kikubwa kwa sasa. So nataka tuzungumze kuhusiana na income uh, kwa sababu ni swali ambayo nimekuwa nikiulizwa na wakati mwingine inabidi nicheke kulingana na namna mtu anavyouliza kwamba sasa mimi hii itanisaidia nini, na maisha watu hawajui. Mbali na kwamba uh, kwa nchi ya Tanzania pamoja na baadhi ya nchi za Afrika bado tuko nyuma sana kwenye swala la e-commerce, lakini ni ukweli usiopingika kwamba biashara nyingi kwa sahizi ziko mitandaoni. E, watu wanafanya biashara kupitia social media, watu wanafanya biashara kupitia website, japo sio kwa wingi, lakini pia kuna swala la internet kwa ujumla. Kwa kwa vyote vile swala la mtu wa creative ni muhimu sana, kwa sababu hakuna biashara yote unaweza karani bila branding, hakuna biashara unaweza karani bila marketing. Hapo ndipo mtu wa creative uh, anapokuwa muhimu na anavyohitajika. Kwa hiyo soko ni kubwa. Kama unataka kuanza kujifunza design na kama unajifunza design au unafanya design, unaona kama mbona kama hailipi no uko katika path sahihi na unaweza ukatengeneza pesa nyingi so mimi leo nitabrief na kueleza wewe kwamba kuna njia zipi ambazo unaweza ukatumia kutengeneza income na tutaweza kuona kwa pamoja sasa unawezaje kuziapply na kuanza kutengeneza kipato kupitia creative design nataka tuzungumze kuhusiana na njia mbili ambazo unaweza ukazitumia kutengeneza kipato njia ya kwanza ni active income lakini njia ya pili ni passive income Active income ni aina ya kipato au income ambayo unaipata kwa kufanya shughuli za kila siku za design ambazo zinakuingizia pesa, aidha kwa kulipwa na client kwa project au kulipwa kwa mwezi. Kwa hiyo kama utakuwa hired kufanya poster ya mteja, kumtengenezea flyer, kudesign logo au kufanya kazi za kampuni na unalipwa mwisho wa mwezi, hiyo ni active income. Ni income ambayo ili uweze ku au kuipata inabidi ufanye kazi kila siku au kila mara ili uweze kuipata, lakini ni tofauti kidogo na passive income. Hiyo ni income ambayo yenyewe unawekeza effort kwa muda fulani, unafanya kazi, baada hapo unaanza kuendelea kupata pesa e, au unaendelea kulipwa hela kwa muda mrefu au hata milele. Kuna baadhi ya project. Kwa hiyo hizi ni aina mbili za income ambazo kama designer nitabidi uzifahamu na ikiwezekana zote uweze kuzifanyia kazi na uweze kuanza kuingiza kipato na kutengeneza pesa passive income unaweza ukatengeneza kozi, unaweza ukauza asset kama fonti, logo, templates, eh, stock footage pamoja na, na video. Lakini passive income ni pana na na vitu vingi, tutaizungumza katika video nyingine ambayo inajitegemea. Leo nataka tuzungumze kuhusiana na active income. Yes, active income kama nilivyokueleza kwamba ni aina ya income ambayo yenyewe unaipata kwa kufanya zile daily basis activities zinaweza kuingizia kipato. Kwa hiyo kama uko hired na mtu kuweza kumtengenezea posta au logo, ile shughuli unayofanya akakulipa, hiyo ndo active income. Kama uko hired na mtu kumfanyia project ya kutengeneza package design, kama uko hired na mtu kumtengenezea book cover, thumbnail za video na, na shughuli zingine zozote ambazo zinahusiana na design. Lakini kama we ni mtu unafanya video au content za video, unaweza ukawa hired kushoot video commercial, kutengeneza content za harusi, kutengeneza content za maudhui mbalimbali mbali ya, ya mtandaoni. Kwa hiyo yote ni active income so ina nafasi kubwa pia ya kuweza kufanya wewe utengeneze kipato. So nataka nizungumze kuhusiana na namna gani unavyoweza kutengeneza income stream kama tatu au njia ambazo unaweza ukatumia ili kuweza kuutilize vizuri hii passive income ili uweze kutengenezea kipato na uweze kufurahia kari ya design. Kwanza kabisa unaweza ukatengeneza pesa kwa kupitia zile kazi za kila siku ambazo unapata kutoka kwa client. Kwa client project zinaweza kuwa moja ya kipato chako cha kila siku. Kwa unaweza kuwa unakuwa hired na mtu kutengeneza poster, kutengeneza logo, kutengenezea flyers mtu kwa ajili ya kuprint business card na promotion materials zingine ambazo zinatumika katika masuala ya marketing. Hiyo ni moja ya sehemu ambayo itakusaidia kupata income. Lakini njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia kutengeneza active income ni kwa kuwarifaa au kuwarudia wale wateja ambao walishawahi kufanya nao kazi, kuwafanyia follow up wale wateja ambao ulishawahi kuwafanyia project. kwao unaweza ukawa kama kuna mteja ulishawahi kumfanyia design kwa ajili ya website, ulishawahi kumfanyia logo, ulishawahi kumfanyia kazi fulani ya design, unamrudia ule uh, mteja kuona anatumia proper zile item ulizomtengenezea. Je, kuna changamoto yoyote anapata? Unaweza ukakuta kuna vitu anakosea, ukamwelekeza, ukamrekebisha, ukaspendi hata masaa mawili au matatu kuweza kumrekebisha kwenye baadhi ya vitu ambavyo waendi sawa, kwa sababu most of client wanakuwa hawana ufahamu wa masuala ya design basi anaweza akakushukuru hata kwa tip au wakati mwingine akakupa project nyingine ambayo ilibidi apewe mtu mwingine, lakini kwa sababu umerudi na ushawahi kufanya naye kazi, basi anakupa priority ya kuweza kutengeneza kipato. Ni kitu kizuri na nimekuwa nikifanya mara kadhaa, na kuna wateja wamekuwa wakijirudia na kuendelea kunipa pesa na kuniamini kwa sababu nimerudi na kuweza ku kuangalia namna wanavyoendelea. Ah, nimeonyesha kuwajali kwao, wanaona kwamba huyu ni mtu sahihi wa kufanya naye kazi, wanakupa project nyingine na wanaweza kuendelea kutengeneza kipato so njia nyingine ya tatu ambayo unaweza ukahatumia kutengeneza uh, active income ni kwa kutengeneza content marketing yes kama nilivyosema kwamba kwa sasa biashara nyingi ziko mitandaoni na watu wengi hawana uelewa wa marketing mimi nakutana na watu wengi sana ambao wanatamani kufanya matangazo au kujifunza kufanya matangazo uh, wenyewe nafundisha watu wengi sana hiyo tu inaonyesha kwamba kuna idadi kubwa sana ya watu au ya biashara ambazo zinahitaji kufanyiwa marketing. Kwa mimi naona kuna gap kubwa sana la watu ambao wanaweza kuwa wanatengeneza content kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kampuni, kwa ajili ya wajasiriamali mbalimbali ambao wako busy au hawana skills za kuweza kukawa ili kuweza kuwa wanatengeneza content. Kwa kama wewe ni designer, unaweza kutumia opportunity kutafuta kampuni, hoteli, biashara yoyote ile ambayo unaona wanahitaji au wana kutumia content za mtandaoni, au hata wakati mwingine hata kama wafanyi, unaweza kwenda kuwashawishi na kuonyesha namna gani ambavyo unaweza uka strategize na kuwasaidia wao kuweza kutengeneza content za mtandaoni, na wao wakaendelea kukulipa ukatengeneza kipato. Kwa kuna gepu kubwa sana. Kama wewe una uwezo wa kutengeneza post mbalimbali, unaweza kusema mimi naweza nikawasaidia kurani social media zenu kama Instagram na uh, platform zingine. Kwa hiyo kupitia hiyo nafasi utapata kutengeneza kipato na utafanya kazi ambayo itaendelea kujeneretea income na utapata connection pia kazi zingine kadi utakavyoendelea kufanya marketing kwa kuzingatia aina gani ya marketing ambayo unafanya na experience pamoja na value ambayo tayari umeshatengeneza. Itakuashia na kuwashoa wewe kutengeneza content zaidi na kuweza kueni income lakini pia kama utatengeneza content za, za, za video, pia unaweza kutafuta kampuni au biashara au sehemu yoyote ambayo unahisi wanahitaji content za video, ukaenda ukawafanyia commercial, ukaenda ukawafanyia content ya video aina yoyote ile ambayo itawasaidia wao kudrive traffic, wafanye sales, na mwisho wa siku wewe watakulipa na kuweza kugenerate income. Kwa kupitia tu hizo uh, active income unaweza ukaona namna gani karia yetu au karia ya design sio kwamba haina hela, sio kwamba haina wateja, na bado haijawa saturated kwa sababu idadi ya watu au client wanaohitaji huduma ni wengi kuliko madesigner waliopo. Kinachotakiwa ni wewe kujifunza na uwe vizuri katika kukla, ah, kwa maana ya technical skills, ujue namna ya kufanya kazi zako vizuri, ujue software mbalimbali ambazo zinaweza kukuwezesha wewe execute kazi yoyote ya design, ili uwe na demandi kubwa kwenye soko na uweze kuamua ni wapi ufanye kazi au ni aina gani ya kazi uweze kufanya na kuweza kujenerate income na hata kubuild biashara yako kuwa kubwa zaidi katika karia hii ya, ya, ya, ya design. So nakutana na watu wakati mwingine wanalalamika kwamba sasa mimi naanza na, naanza ndo nimejifunza, nawezaje kupata kazi? Shit kazi ziko nyingi, ni wewe kuamua kwamba sasa unahitaji kufanya nini, unaanzia wapi, umechagua nichi gani ambayo itakufanya wewe uweze ku income. Kwa hiyo fanya kazi za client as long tayari umeshatengeneza portfolio, unaweza kujifunza namna gani ya kujimarket na ukaenda kutafuta kazi kwa wateja, lakini haishii hapo tu. Ukishawafanyia kazi wateja over time, na kuwa unawarudia na kufanya follow up ya maendeleo yao, namna gani wanatumia zile item ulizo uh, ulizowafanyia kama zina uwezekano wa kufanya hivyo, lakini pia kama uliwafanyia video, nenda kaangalia wamepata matokeo gani. Lakini jifunze pia zaidi namna pia ya kutengeneza kampeni za Facebook, namna ya kuwasaidia watu kuweza kurun ads. Ni moja ya sehemu ambayo ina gap kubwa sana. Kwa kama unafanya uh, content ukawafundisha watu namna proper ya kurun ads na zikaleta matokeo au faida tayari unaweza kuwa na soko kubwa na watu wako tayari ambao wanakuamini na kukupa wewe kipato ambacho kitakufanya uweze kuendesha maisha na kutengeneza uh, reputation kubwa kwenye brand au biashara ya mtu fulani. Hivyo hivyo ni vitu vya msingi sana katika kuhakikisha kwamba una earn active income nitaandaa video nyingine ambayo nitazungumza kwa undani kuhusiana na passive income, namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza kipato ambacho hata ukiwa umelala kitandani pesa itaendelea kuingia, ukiwa bichi, ukiwa una enjoy, ukiwa safarini, ukiwa unafanya shughuli nyingine yoyote, utapokea email au message au notification kuonyesha kwamba bwana, kuna mkwanja umeingia. So bila shaka uko tayari na unasubiri kuweza kujifunza kupitia video hii, na nakuahidi nitakuletea ili uweze kujifunza zaidi. So leo niliona nishare na wewe kuhusiana na aina hizi mbili za income, kwa maana ya active income pamoja na passive income, na kubrief namna gani ambazo zinaweza generate income kwa wewe kama creative designer na ukaendelea kuenjoy. By the way, napenda nisisitize industry ya creative bado haiko saturated, bado haiko saturated kabisa kwenye industry kuna gepu kubwa sana, kunahitajika watu wengi zaidi ili waweze kufil gepu na waweze kutengeneza zaidi income kupitia industry hii na biashara ziweze kuwa kubwa zaidi uh, ah, kadiri ambavyo teknolojia na muda unavyoenda. Share na mimi katika sehemu ya comment hapo kama umeenjoy au kufurahia somo la leo. Je, kuna lichoto umejifunza? Bila shaka naamini umejifunza. Basi acha maoni katika sehemu ya comment na mimi nitajumuika na wewe, lakini pia usiache kunifollow Instagram kwa jina la Geo Media Group, lakini pia Facebook pia natumia jina la Geo Media Group. Kuna tips mbalimbali mbali ambazo na deliver kila siku kwa ambako pia unaweza ukajifunza na kuongeza ujuzi. Sina la ziada, naitwa Joel Kadaga. See you next time.